ko'pchilik faqatgina bitta timeframe da ishlayotganini qanchalik xato ish ekanini hatto tasavvur ham qilolmaydi va man ham shunaqa xato qilar ekanman deyotgan bo'lsangiz zarari yo'q bugundan boshlab bu narsani siz bilan birga to'g'rilaymiz bugun biza siz bilan multiframe tahlilni oddiy qilib tushunish multiframe qaysi timeframelarda ishlatiladi multiframe usulida ikkita lifehack haqida gaplashamiz hammaga salom internet sizlar bilan dado multiframe tahlilini oddiy qilib tushunish keling oldin multiframega o'tishdan oldin timeframe o'zi nima u degan savolga javob berib olamiz timeframe o'zbekchada savdo davri deb tarjima qilinadi timeframe bu narx jadvallarini tuzishda kotirovkalarni guruhlash uchun ishlatiladigan vaqt oralig'i yangi treyder uchun bir necha timeframelarda tahlil qilish qiyin va iloji yo'qdek ko'rinadi shuning uchun ham e, man oldin bitta timeframe eplab olay deyishadi bo'ldi shu bilan bitta timeframeda qamalib qolishadi nimaga treyderlar faqat bitta timeframega qamalib qolishlarini asosiy sababi bu har xil timeframelarda har xil signallarga duch kelishlari bo'ladi multiframe tahlilini asosiy maqsadi bizga grafiklarni bitta nuqtasiga taqalib qolmasdan vaziyatni kengroq ko'rish ko'rishimizga qaratilgan multiframe tahlil bizga bozorda haqiqatda nima sodir bo'layotganini aniqlashga yordam beradi buning uchun biz oldiniga katta timeframelardan sekin o'zimizni ishlaydigan timeframelarga tushamiz buni xuddi yuqori qavatdan pastga tushishga o'xshatsak bo'ladi haligacha nimalar bo'layotganini tushunmayotgan bo'lsangiz mana вообще oson tenglashtirish oldingi mavzudan qisqacha eslatma manga aqshni ko'rsating desam manga shahrizdan turib u ani tomonda deysizmi yo'q uni yer sayyorasi xaritasidan topib ko'rsatasiz to'g'rimi endi shu aqshni nyu york shahrini ko'rsating desamchi butun mintaqani qaysidir nuqtasini ko'rsatasizmi yo'q uni aqsh xaritasidan qidirib topib ko'rsatasiz manga to'g'rimi endi shu nyu yorkdagi ozodlik haykalini manga ko'rsating desam butun aqshni xaritasidan qidirasizmi yo'q albatta uni nyu york xaritasidan qidirib topasiz buni hammasi uzoqdan tushuntirish bo'lsa ham bizani ishimizga ham shunaqa ishlaydi hammasi oldin katta time framelardan boshlab kichkinarog'iga o'tamiz undan keyin ishlaydigan time framelarga o'tamiz o'ylaymanki mavzuni oxirigacha buni bizga qanchalik kuchli yordami tegishi mumkinligini tushunasiz man bo'lsam sizga buni oddiyroq va tushunarliroq qilib tushuntirishga harakat qilaman Multiframe'da qaysi timeframelar ishlatiladi? Birinchidan, tajribasi bor treyderlar bilishadi. Multiframe analizi qanchalik foydali bo'lishini. Ular tushungan narsani hozir man oddiyroq usulda tushuntiraman sizga. Multiframe usulida tahlil qilish bu bitta aktivni har xil tomondan tahlil qilishga yetiladi. Kulguli bo'lsa ham oddiy misol. uka boshini oldiga orqaga qiladi-yu, misol o'ljasini poylayotganida. Bizda ham tipa shunaqa. Siz menga buni nima keragi bor? Shuncha grafiklarni desangiz, men bo'lsam sizga bir nechta time fremlarda ishlayotgan aktivimizni sotishga yoki sotib olishga asosiysi eng foydali nuqtani aniqlash va risklarni pasaytirish orqali zararlarni kamaytirish uchun kerak deyman. Multiframe tahlil uchun 3 ta time frame bu minimal time fremlar soni deb oladigan bo'lsak, aytib o'tishim kerak. Bu minimal degani bilan 1 minut, 2 minut, 3 minutlik time framelar multiframe tahliliga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa oralig'i kichkina time framelarda tahlil qilish kerak emas. Ularni ham orasida kamida 4 yoki 6 barobar katta time frame bo'lishi kerak. misol uchun sizni ishlaydigan time frame deymizmi yoki sdelkaga kirayotgan time frame bu 5 daqiqa deylik keling shuni biza multiframe analizida qanaqa bo'lishini ko'ramiz 5 daqiqalik time frame sizga o'rtacha time frame deylik keling birinchi kodda time frameimizni aniqlab olamiz 5 daqiqalik time framedan 4 yoki 6 barobar kodtasi qaysi buning uchun 5 ni 4 ga yoki 5 ni 6 ga ko'paytiramiz shunda bizda 20 daqiqalik yoki 30 daqiqalik time frame kelib chiqadi. Keling, bizga 30 daqiqalisini oldik. uni ustiga ko'pchilik treyderlar orasida mashhur bu time frame endi katta time aniqlab olganimizdan keyin сделкani sifatli ochishimizni ta'minlab beradigan time aniqlab olishimiz kerak buning uchun 5 daqiqalik time framedan 4 yoki 6 barobar kichkinasini topishimiz kerak bo'ladi demak 5 to'rtga yoki 5 oltiga bo'lamiz mayda chuda sekundlarni hisobga olmaymizda yaxlitlaymiz shu bilan bizani kichkina time frame 1 daqiqalik ekanini aniqlaymiz demak bizani sahna ishlaydigan time framelar bu 30 daqiqa 5 daqiqa va 1 daqiqa undan kattaroq time framelarda ishlash qulay bo'lganligi mana marhamat ro'yxati man hozir minimal multiframe tartibini sizga misol qilib tushuntirdim 1 daqiqa 5 daqiqa va 30 daqiqa 5 daqiqa 30 daqiqa va 4 soat 15 daqiqa 1 soat va 4 soat 1 soat 4 soat va 1 kunlik time framelar Undan kodlarini yuqorida tushuntirganimdek aniqlashni sizni o'zingizga qoldiraman. Esingizdan chiqarmang, oralarida farq kamida 4 yoki 6 barobar kodda bo'lishi kerak. Nima keragi bor? Shuncha time framelarni tinchgina ishlayotgandim-ku degan savol hammani xayolidan o'tishi mumkin. Hech nimadan xavotir hozir ko'zingizga ko'p qiyin bo'lib ko'rinayotgan time framelarni tartibga solib, foydamizga qanaqa usullarda ishlatishimiz mumkinligini ko'rsataman. multiframe usulida ikkita lifehack yuqorida aytgan gaplarimni tushundingiz 30 daqiqa bu sizni narx harakat yo'nalishini aniqlaydigan timeframingiz 5 daqiqa bu katta timeframe sizga ko'rsatayotgan yo'nalish bilan bir xil yoki har xil ekanini aniqlash uchun kerak bo'ladi 1 daqiqa bu sizni сделкаga kiradigan timeframingiz xullas katta timeframe yo'nalishni aniqlash uchun o'rtacha timeframe yo'nalishni tasdiqlash uchun kichkina timeframe ishga kirish uchun bu timeframelar yordamida ham сделкаga kirish nuqtalarimiz aniq bo'ladi ham global trend yo'nalishi bo'yicha ishlash bo'ladi bo'ladi bilamiz trend bizani do'stimiz katta time framelardan boshlaganimizda bilamiz katta time framelarda bozor shovqini kam va undagi support va resistance darajalari uptrend downtrend chiziqlari kichkina time framelarga qaraganda kattaroq ahamiyatga ega bo'ladi bozor har doim ikki holatda bo'ladi bu trend va consolidation birinchi lifehack narx consolidation holatida e bo'lsa kodda timeframeimizda e narxni qaysi daraja yonida ekanini aniqlaymiz e. bu resistance bo'lsin misol uchun keyin kichkinaroq timeframega o'tamiz va undagi vaziyatni ko'ramiz agar kodda timeframe bizga narxi sotish kerak desa lekin o'rtacha timeframe bizga yo sotmaslik kerak sotib olish kerak deyotgan bo'lsa shoshilmaymiz unaqada biz yo limit order qoldirishimiz yo sdelkaga kirmoqchi bo'lgan summani yarama bilan kirishimiz mumkin yoki bo'lmasa narx bizga kerak darajaga kelgunigacha ora chorada grafikka ko'z tashlab turishimiz mumkin kimga nima qulay bo'lsa shuni qiladi agar hammasi bizani plan bo'yicha bo'lsa ya'ni katta time frame va o'rtacha time frame bir birini tasdiqlasa unda kichkina time framega o'tamiz va sell сделкамызni ochishga qulay nuqtani tanlaymiz Xuddi shu holatda teskarisi bo'lsachi, misol, katta time narx super darajasi yonida bo'lsin. Endi kichkinaroq time ga o'tamiz va undagi vaziyatni ko'ramiz. Agar katta time frame bizga narxi sotib olish kerak desa, lekin o'rtacha time frame bizga yo sotish kerak deyotgan bo'lsa, shoshilmaymiz. Unaqada biz yo limit order qoldirishimiz yo сделкаga kirmoqchi bo'lgan summani yarmi bilan kirishimiz mumkin. yoki bo'lmasam narx bizga kerak darajaga kelgunigacha uchun ora chorada grafika ko'z tashab turishimiz mumkin kimga nima qulay bo'lsa shuni qiladi xullas agar hammasi bizani plan bo'yicha bo'lsa ya'ni katta time frame va o'rtacha time frame bir birini tasdiqlasa bunda kichkina time framega o'tamiz va buy sdelkamizni ochishga qulay nuqtani tanlaymiz ikkinchi lifehack narx trend holatida bo'lsa xullas biz katta time framega qaraganimizda narx up trend holatida va hozir narx o'zini super daraja darajasida deb olaylik. Bunaqa holatda biz o'rtacha time frame ga o'tamiz, hammasi bizani planimizdagiligini tekshiramiz. Plan bo'lsa bunaqa. Agar kota time frame bizda uptrend holatida bo'lsa, biz faqat buy сделкалиги qulay vaziyat qidiramiz. selni esdan chiqaramiz keyin сделкani ochishimiz uchun hammasi maksimal silla o'tishi uchun eng kichkina time frameimizga da сделкаga kiramiz xuddi shu holatni teskarisi bo'lsachi misol narx downtrend holatida bo'lsa va narx o'zini resistance darajasida bo'lsa demak biz o'rtacha time framega o'tamiz va sell сделкаларимizga qulay vaziyat qidiramiz bu сделкаlarni esdan chiqaramiz keyin сделкani ochish uchun va hammasi maksimal silla o'tishi uchun eng kichkina time frameimizga o'tamizda сделкаga kiramiz obbo bu time framelarni orasida sakrab yurish o'rniga katta time frame o'zida narx yo'nalishini aniqladimmi demak shuni o'zida сделкаga kirsam bo'laveradiyu deyishingiz mumkin mani fikrim jigara katta time frame o'zini ishini qilsin bizga yo'nalishni aniqlasin o'rtacha time frame o'zini ishini qilsin сделкаlarga kirish mumkin mumkin emasligini tasdiqlasin kichkina time frame vazifasini bo'lsa o'ziga qoldiring kichkina time frame sizga risk va foyda foydani aniq hisoblash va hamma sdelkalarga aniq kirish uchun xizmat qiladi bu bizadan talab qilinadigan asosiy shartlari puliga amal qiladigan bo'lsa bizadan hech nima kam bo'lib qolmaydi Naabarot, depozitimizda sezilarli semiradi agar treydingda ishlatiladigan so'zlarda adashayotgan bo'lsangiz zarari yo'q hamma adashgan boshida faqat siz emas shunga treyder lug'ati videosini ko'rishingizni va oldingi mavzu eliot to'lqinlarini ko'rishingizni maslahat beraman joninglar omon bo'lsin sizlar bilan dado bo'ldi